Здоровенькі були ми, дорогенькі, з вами знову канал Добродій. Традиційно відкриваємо наш календар з найнаших. Хто в нас народився 20 березня? Іван Мазепа. Величний гетьман. Недарма в народі казали: від Богдана до Івана немає гетьмана. Зараз ми подивимось книжку комікс Мазепа Крок до правди, яка була зроблена нами разом з рухом Небудь байдужим до 300-річчя Мазепінського повстання. Зараз вона, до речі, схована у карикадруці. Отже, поїхали. Мазепа крок до правди. 20 березня 1639 року у сім'ї українського шляхетного роду Мазеп Колединських з'явився на світ хлопчик. І назвали його Іваном. Мати майбутнього гетьмана Марина Макієвська належала до Луцького братства. Вона виховала сина у глибокій пошані до православної віри та дала початкову освіту. А батько, городовий атаман Білої церкви Степан Адам Мазепа, навчав сина їздити верхи, володіти шаблею та пістолем та залучав до військової справи. Підлітком він навчається у славнозвісному Києво-Могилянському колегіумі. Йому читали лекції сподвижники Петра Могили, богослови, історики та поети Лазар Баранович, Іонікій Галятовський, Феодосій Сафанович та інші світичі української культури. У січні 1649 року разом з іншими сподеями моглянки юний Мазепа урочисто зустрічає Богдана Хмельницького, визволителя України і нового правителя. Згідно з тогочасною традицією, українська молодь прагнула здобути європейського світу, тому їхала за кордон. Так і Мазепа після навчання в Краківському Ягелонському університеті вирушає у Нідерланди. Там він навчається дуже популярній на той час артилерійській справі, що передбачає досконале вивчення математики, геометрії та інженерії. За два роки він оволодіває латинською мовою, що дозволяє йому в оригіналі читати Цицерона, Цезаря, Лівія, Езопа та інших авторів. Грунтовна освіта та виховання, здобуті під час навчання у Європі, та рекомендації гетьмана Івана Виговського дозволили 20-річному Іванові вступити на службу до королівського двору Яна II Казиміра. Вже наступного місяця він разом з частиною двору їде до Франції на святкування підписання Піренейського миру між бурбонами та іспанськими габсбургами. 1661 року Мазепа викриває таємну змову одного з придворних короля Яна Пасика з конфедератами-заколотниками. Але підступний інтриган зумів переконати суддів у своїй невинуватості. А на додаток він написав і розповсюдив наклеп, ніби Мазепа звабив дружину відомого польського шляхтича. Вигаданий ним роман закінчується яскравою сценою розправи зрадженого чоловіка над юним коханцем. Хлопця роздягли, прив'язали до дикого жеребця спиною до гриви та пустили на жаханого пострілами коня на волю. За іронією долі, цей недостовірний сюжет став джерелом натхнення для Вольтера, Байрона, Гюго, Ліста, Чайковського, Боланже та інших. Саме таким Мазепою, Мазепою коханцем, захоплювалась вся Європа. Насправді, Мазепа був змушений залишити королівську службу і повернутися в Україну, бо дуже погіршився стан здоров'я його батька. По-друге, він не хотів брати участь у поході війська Речі Посполитої, який неминуче призвів би до братовбивчої війни на батьківщині. У 1669 році Іван стає на службу до правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Україна переживала тоді сумнозвісну руїну. Щоб стримати потужний тиск Росії та Речі Посполитої, які робили все, щоб знищити українську державність, Дорошенко укладає договір з Османською імперією. Але новий союзник не кращий за попередніх. Наприкінці червня 1674 року Дорошенко направляє генерального осавула Івана Мазепу до турецького султана Мехмеда IV. На зворотньому шляху біля річки Інгул посли були перехоплені запорожцями кошового атамана Івана Сірка. Від смерті Мазепу рятує дипломатичний ораторський хист та гідність, з якої він тримається у полоні. Так Мазепа опиняється на Січі. З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.